Το ειδικό όχημα τη μονάδα ανείχνευση X-Ray, κινούμενο με χαμηλή ταχύτητα, πλησιάζει το σταθμευμένο φορτηγό στο λιμάνι τη Ιγουμενίτσα. Με τι ακτίνε Χ, σκανάρει το εσωτερικό του οχήματο και εντοπίζει στην οροφή του τράκτορα και πίσω από την ταπετσαρία επένδυση 20 πακέτα ηρωίνη. Στελέχοι του λιμενικού ανοίγουν την ειδική κρύπτη και βγάζουν την ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρου 11 κιλών και 290 γραμμαρίων. Συλλαμβάνουν του 49χρονο αλλοδαπό οδηγό, ενώ κατέσχεσαν και το φορτηγό. Η επιτυχία των στελεχών τη λιμενική αρχή Ιγουμενίτσα με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 11 κιλών και 290 γραμμαρίων ηρωίνη επιμελώ συσκευασμένη και κρυμμένη στην οροφή του δράκτορα, με τη χρήση κινητή μονάδα ανείχνευση X-ray καταδεικνύει ακριβώ πόσο σημαντικέ αποδεικνύονται στην πράξη οι κινητέ αυτέ μονάδε για το που πρόσφατα ε, απέκτησε το λιμενικό σώμα ελληνική εκτοφυλακή για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητα, όπω είναι και η διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Το λιμενικό διαθέτει τρία οχήματα που κόστησαν συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ και δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του να περνούν ουσιαστικά από ακτινογραφία, φορτηγά ή κοντέινερ και να εντοπίζουν ναρκωτικά, όπλα, λαθρέα τσιγάρα, ακόμη και λαθρομετανάστε.